Uite, astăzi vreau să-ți uh, vorbesc despre a stăpâni. În a stăpâni este a deține un bun uh, și a fi proprietarul unui lucru. Cred că a stăpâni este o iluzie. Mm, după ce pleci din lumea asta, nu, nu cred că cineva a luat cu el pe lumea cealaltă altceva în afară de un suflet pe care nu-l vedem cu ochii liberi, nu? Uh, și cred că a stăpâni este iluzoriu. Iar ieri am auzit pe cineva spunând că trebuie să înveți să stăpânești emoțiile. E bine, nu e bine să ți le stăpânești, e bine să înveți să ți le exprimi la timp, pentru că neexprimate la timp ele devin uh, o bombă cu ceas, cum spune și un alt profesor de-al meu, pentru că uh, se strâng acolo și uh, răbuvnesc la un moment dat acum nu te aștepți. Așa că să nu ne stăpânim emoțiile, să ni le arătăm la timp și te invit la cursul meu de improvizație unde o să ne exprimăm emoțiile într-un mod foarte plăcut. Ce zici, da. vii? Ceau!